Nasikia watu wanaogea sana, mkipanda mti juu ucheze, nitakata mtu chini, utaanguka na hiyo miti. Nataka kuongea na mabishop wale mko kwa kanisa yangu. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry, even if who you are, even if hata kama watu na wewe. This time round, I will show you my power mwanamke yoyote katika huduma hii ambaye hataheshimu mke wangu, kesho badilisha kanisa yako, kanisa yako badilisha, uite yako, utoke kwa hii yangu. Wajinga hawa mmenikuta kwa hii ministry na wake zenyu hawa, mmetajirikia hapa hapa kwangu, stupid arrogant mmenikuta hapa hapa mimi nikiubiri na mkokoteni mkatajirikia hapa kwangu i swear before god i will show you umang'ang'a nimesema kama mtaheshimu mke wangu am not going to serve with you kama mke wako hata, hata heshimu mke wangu na mmekuja kwangu na matuta mmekuja kwangu na matuta useless people takataka taka labish. Hakuna kitu mnaweza kuniambia mimi watu wa neno, mimi ndiye neno. I'm facing all this battle because of neno. Because Satan want to bring neno down. That's why devil is fighting me all over in media. They are not fighting you, they are fighting me nganga. Because I'm the founder. Alafu na mke wako mnakaa hapo mnafikiri mtanitairisha. Fungeni hiyo kanisa au mgeuze. Stupid nitakuja kuzifunga mwenyewe tutaona nitaifunga one day one day naifunga yote sitaki kisirani ya watu mki, kama wewe unataka kujiita wewe ni, we ni bishop ama whatever you want to call yourself fikiria ulitoka wapi ufikiria umetoka wapi ukafika hapo mnipigie kifua na mke wako mke gani na mmekuja kwangu na, na, na matabara na matuta I want full respect. Nikikohoa unaitika kama vile mliitika mkiwa hamna kitu. Hata saa hizi mko na kitu, mtaitika the same the same. Na mkinichezea nyote na watoa mabishop wote wote, nafunga hiyo vioski, nabaki na hii neno peke yake. ya Nairobi sitaki takataka. nimesikia samfununufununu fununu but this time around you'll see me in full color i swear before god i want my full respect mtu yoyote ambaye unafikiria ulitairiwa hata ule mbunge ametolewa kwa chama kwa sababu amekosa kurespect chama ninaongea hivi na tutaona tu before october 20 na hii ni ama bishop I'm targeting you bishops I swear before God if I don't bring you down I'm not called you must respect me you must if you don't respect me I promise you the end maana mmepata pesa sasa mnafikiri mnaweza kuwa wakubwa kuliko mimi pesa gani mko nazo nyinyi nani ana pesa Nani akona na pesa? Umetoa wapi pesa kwangu hapa? Mmekuja hapa mkarukaruka hapa hapa praise and worship, nikiwa hapa hapa leo mmepata hiyo tumagadi, mimi nakuwa ni mtoto wenyu. Tutaona nitafuga hizo vioski na nifugue wengine hapo hapo. I want full respect. Naingia sasa kwa uzee pale ambapo nataka heshima kama ni mke wako umwambie huyu ndiye kiti kulikuwa na ibrahimu na kamtu kanaitwa rutu wale mnafikiri mko na baraka you don't have baraka ilikuwa ni ya ibrahimu lakini kwa sababu rutu aliona ako na wachungaji wengi na wakagobana wakagombana na wachungaji wa huyu badala ya kuambia wachungaji wake wacheni huyu mzee baba yetu akakubali akaenda sodomu na gomora malaika aliyekuja kubariki no kabla malaika kuja kale kamtu kakaenda kakashikwa mtu wa kisirani ni wa kisirani tu roho ya kutoroka hata ikikaa kwako itatoroka one day rutu akaenda akavamiwa na watu wakamnyang'anya mali ibrahimu akachukua askari zake mia tatu na kumi na nane akaenda akampigania akamregeshea vitu zake kamtu kakukufa ni kakukufa tu mara watu wakaanza kulalana kwa hiyo nchi ya, sodomu na gomora malaika akaja alikuja kubariki ibrahimu akienda kuagamisa ile kamutu mtu wa kisirani ni wa kisirani tu wakukufa ni wakukufa tu hata iwe mawote nimewafanya I'm still nothing ai malaika akaja ibrahimu akasema na ukipata watu tano nikipata tano sitamaliza. Akaenda akapatikana Rutu na wasichana wake watatu, na wao wakaraa na baba yake. Nuks ni nuks, hiyo kisasi iliishia hapa. Nimemaliza hiyo masomo, nimesoma ni mabishop, wale ambao untouchable. Untouchable ni mabishop. Basi mimi ni commander, chief general commander, nikikohoa mnaitika.